l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne T'es sûr qu'on est au bon endroit C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh, putain. Les androïdes les plus sexy de la ville comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. avec tout ça L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Ah, bah, salut, Hank Salut, Ben. Comment ça va C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends, euh, Gavin est là aussi. Oh, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. <laughs> on va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. <laughs> Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Le permis de conduire est au nom de... Michael Graham. Il y a une carte de... Oh, hé, Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Je vais te poser quelques questions. Es-tu capable de parler Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce Y avait-il quelqu'un d'autre Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Où est passé l'autre androïde A-t-elle dit quoi que ce soit Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vraiment vous savez. Vous avez déjà eu des problèmes. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir T'as trouvé un truc Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette tu T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. elle a vu quelque chose. De quoi tu parles Elle a vu quoi La déviante quitter la pièce. Une tressie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. attendre la suite. Uh. tu l'as tuée. Elle n'a rien fait. Elle n'avait rien à voir avec tout ça. Quand cet homme a tué l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais ne voulait pas. Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. C'est vrai, je l'ai tué. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me défendre. Je voulais seulement vivre. Je voulais retrouver celle que j'aimais. Et oublier les humains. Odeur de leur sueur et leurs obscénités. Mais tu... Tu me l'as enlevée. que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge Si c'était un autre piège tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que cela te colle et tue. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Par là-bas. vais le faire. Et voilà Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. qu'on sera comme eux un jour. Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. une histoire, Cara Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une Il était une fois une petite fille qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant qui promit de les protéger. Elle finit comment l'histoire Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther Oui, C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Cara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice Non. Qu'est-ce que tu veux dire sommes comme vous Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit euh, Je crois pas Alors il faut qu'elle nous suive. <laughs> Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. peut monter. Le manège va bientôt partir première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. Je l'ai vu. Hein. Je venais souvent ici, avant. Il est tard. Vous devriez peut-être rentrer. J'ai pas sommeil. Toi non plus, j'imagine. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, n'y a rien de très rationnel là-dedans. J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produit à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Era9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire Votre copain de comptoir Ou juste une machine Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre Évidemment que ça ne m'a rien fait, lieutenant. Je suis une machine. Les machines n'ont pas d'émotion. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la cachette hmm? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous De mettre une mine. Besoin de réfléchir. que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire Chanel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Il falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Quarante-septième étage. J'ai besoin de ton aide. doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Eh, qu'est-ce qu'il a ce truc oh, C'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Ça va Pourquoi ça n'irait pas Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais Appelle le central, vite Simon s'est fait tirer dessus Ça va aller, je peux continuer. On n'a pas beaucoup de temps faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons le contrôle sur les usines de production d'androïdes, afin d'assurer la continuité de notre peuple. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent on y va Simon, attention J'y arriverai pas Partez sans moi Simon Qu'est-ce que vous faites Vite on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut la battre. Ça va pas On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. 문이봐 Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. A retrouvé les corps de deux victimes. Il s'agit apparemment d'un agent de sécurité et d'un technicien de la chaîne, tous les deux abattus froidement par les malfaiteurs au cours de ce qui semblerait être une attaque terroriste. Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore souche. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message, ce message est clairement une déclaration de guerre. Demande que nous leur cédions le contrôle des usines de production d'androïdes semble particulièrement extravagant. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines